ပြော်လိုက်တာမင်းသမီးမျိုးငါ့ကိုရွေးလိုက်ပြီတဲ့ငါ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအောင်မြင်ပြီမယုံနိုင်ကြပဲရုပ်ရှင်ထဲမှာအဓိကမင်းသမီးကလည်းငါပဲမင်းသားနဲ့တွေ့ရမယ့်မင်းသမီးကလည်းငါပဲဘယ်လိုဆရာကြီးလည်းမင်းသမီးကလည်းငါပဲပေါ့ရှိကြတဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာအမြဲပါမဲ့သူကလည်းငါပဲအရန်ပြော်လိုက်တာ ဟယ်လိုနင်လားဒရိုက်တာနဲ့ဖုန်းပြောချင်လို့ပါဟယ်လိုဆရာလားအရန်ကျေးဇူးတင်ချင်လို့ပါသမီးရမ်းပြောနေရဲ့သိလားဆရာပဲသမီးကိုမင်းသမီးဖြစ်ပြီဆိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကိုစောစောပြောရလေတီးကြလို့လားဆရာအဲ့ဆိုမင်းသမီးကဘာလုပ်လဲ မကရှူကမကရှူကသူလုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူးသူကအတန်လည်းမကောင်းမဲနဲ့နောက်ပြီးတော့သဘောလည်းမကျဘူးလေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြက်လည်းခောက်နေတယ်တကယ်အပြင်သူနဲ့ကျမနဲ့ဘာအဖို့ရှိလို့လဲဆရာကျမလည်းစိတ်မူရအမျိုးမျိုးလွယ်ကူစွာလုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲကျမကိုနောက်တစ်ချိန်လောက်စူးစမ်းဝင်ပေးပါလားဆရာတကယ်ပဲဆုံးဖြတ်ပေးပြီလားဆရာ ရပါတယ်နားလေရနားလေရပါတယ်ဟုတ်မကရှူอ่ะနေရခွေးမှာပဲနေမှာပတ်စံရှိလို့လား Nhớ là phê này mày rồi lê biết nhìn tất đi chuyện á Nhìn nhìn nhìn tì bà gì Nhớ tì bà muốn nè Hello? 你该说话啦。那吧，你刚刚等眼睛，你明天没去到了，眼角你没听呢。那啦，你我们哪路来的？哪的节目？你明天没去到了，我去接你了吧？ငါ့ကိုသမင်းသားဖိတ်ခဲ့မယ်လေလာမလားอืมကောင်းပြီကျွေးမှာပေါ့ဟွန်းကြိုက်ဘူးလား ဒါဆိုလက်ဖေးရိုက်တိုက်မယ်လေကြိုက်လားဟန်ကြတာပဲငါလည်းလက်ဖေးရမ်းကြိုက်တာကောင်းပြီလေငါ့ရင်ဘယ်နိုင်လာမှာလဲโอเคငါစောင့်နေမယ်အေးဒါပဲနော် Hello မင်္ဂလာပါရှင်ကျက်သက်စီတကူလောက်ဝဲခြင်းလို့ဒီဘုဘလောက်လည်းမသိဘူးဟာအရန်စေးကြီးတာပဲရပါရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးတကူလောက်ဝဲမယ်အော်မေးတော့မလို့အဲ့ဒီဆရာလက်ဖက်ရည်ထည့်လို့ရလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်